Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. No episódio anterior a gente entrou nessa sala aqui onde tinha um único cientista vivo. Caramba, aqui você toma tá dano só de ficar aqui perto. que já parei de tomar dano. Vamos quebrar essas caixas aqui. Ver se tem alguma coisa. um elevador, vamos ver. Onde ele vai levar a gente. Só não pode ter um monte de alien aqui, senão ferrou. Ah não, tem um policial. Alguém matou ele. E eu não vi quem foi. Vamos andar com a 12, que se chegar muito perto a gente dá uma só. Tá, é uma pessoa. Caraca, o bicho é ninja. Será que acabou? Caraca, os bichos são quase invisível, velho. Missão de Magnum. Tomei um dano desnecessário. Deixa eu pegar 12 na mão. E se aparecer mais algum aqui, a gente tenta matar. Tá, pra onde a gente tem que ir? Tá. Ah, tem que apertar e segurar. Tá, o que que eu abri essa passagem aqui? Eu acho que capturaram a gente. É, capturaram a gente mesmo. Tá, ele falou alguma coisa, porque não matamos ele agora? Aí o cara falou, e se eles acharem o corpo? Aí o cara, corpo? Que corpo? Mas tá fechando? Ah, galera, se eu não subisse a tempo, eu ia morrer exprimido, cara. Que jeito ruim de morrer. onde é a saída disso aqui? Ali. Ah, tá, o que que eu tenho? É engraçado que eu tava com a 12 na mão, mas nem uma 12 eu tenho. Perdi todos os meus itens. Tá, galera, não foi eu que andei aqui. O jogo depois do load empurrou aqui pra baixo. Onde a gente deve estar tá agora. Ah, foi só aqueles bichinhos pequenininhos. Pula, isso. Morreu. Tem mais algum? Não, acho que era só esse mesmo. Tem mais um. Beleza. Vamos ver o que a gente tem aqui pra cima. Uma plataforma. Flow Control. Vamos subir que eu acho que tá descendo a plataforma. É isso mesmo. A gente tem que torcer pra gente não achar ninguém, né? Porque se a gente achar alguém por aqui, ferrou. A gente tá morto. Voltamos aos tempos de usar túneis. Não corre não. Será que ele deixou a arma dele cair? Deixou. Bom, a gente já tem pelo menos 18 balas aí de reserva. Vamos descer primeiro? máximo. Ah, aqui tá trancado então. É em cima mesmo. É, mas aqui em cima não tem nada. Pera aí, vamos voltar. Porque eu vi uma escada ali dentro do poço de ácido. Dá pra subir aqui? Dá. chegar ali do outro lado. É, eu já tomei dano. Trancado. Onde vai ter uma escada aqui agora? Ainda bem que a gente tem esse traje, né? Senão a gente já tava morto. É, pelo visto é essa esteira aqui mesmo. Não. O outro lado também deve estar fechado, mas só para garantir. Fechado. É para cá então mesmo. Nossa. Tem um triturador ali. Tem o triturador ali. que a gente já passou.